අයිබෝවන් වාසනාවන් ශායිෆම් YouTube චැනල් එකට ඔයාල හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ලෑස්ති වෙන්නේ අදත් මම ලෑස්තින්න මේ සෝෂල් මීඩියාවල පොඩ්ඩක් නැගීගෙන එන තරු දෙකක් අරගෙන පොඩි එකටයත් එක පොඩි චැට් එකක් දාන්න ගොඩක් අය මෙයාලගේ වීඩියෝ බලලා ඇති කියලා මම හිතන්නේ එවුනට ඉතින් හරි ජනප්‍රියයි සහ වෙනස් විදිය කටෙන් තමයි මේ කරන්න ඉතිං මම ලෑස්තිී දෙන්න මෙතෙන් එක්කරගෙනන්න ඉට කලින් මතක් කරන ශයම් YouTube චනලක් සබස්්‍රයිබ් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න එතකට ෆෙස්බුක් ෆෑන් පේජ් එක ලයි කරන්න අපේ ටික්ටොක් තියෙනවා ඒකට ගෙහිල්ල ඉස්සරෝම මගේ ටික්ටොක් කලට ලයික් කලා නිතයකිවට ලයික් දාන්න දැන්වතේ දෙන්න ඉගෙලම බලාපොරොත්තු වෙන රයිටේනං අපි ලෑසි ආරම්භ කරන්න ඒ දෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ වෙනස්ම විදිහේ ආරම්භයක් තමයි ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. on. <laughs> දේ කරපු එක. ඕක තුමාලෝක ඉන්ද්‍ර එක. ඈ? ඒ? අනේ. Okay okay nice try. නෑ නෑ මෙතන අධික බිම තියලා උඩ ඩාන්ස් දාන්න බෑනේ. කියන්න මෙතන මේ එක ආයෙට ඉන්න. රයිට්. දැන් කවුද ඒ? E N A sorry N A N edition වල ටික්ටොක කියීම දැකල තිය නිල් පාට වෙන්නේ ඒ මුන් දෙන්න තමයි ඒ නිල් පාට වෙන දෙන්න ඒ කියන්නේ ඇහෙන්න කියන්න නැන කැමර දිහලා හයියෙන් කතා කර අමිල අමිල නිශේ නිශයෙන් ඕකේ අයියි මල්ලි අවුරුදු විසියටයි විවාහකයි නෑ නෑ එල්ලෙක්කොත් නෑවට එයාගේ විස්සු කතා කියන්නේ නෑ නෑ නෑ නෑ අවුරුදු 28ක් කියලා කියලා හරි කමන්නේ ලැජ්ජාව කමන්නේ ඔව් ඔය කියන්නත් නෑ ඉන්නව කියන්නත් නෑ කියන්නත් ඉන්නව කිව්වොත් වෙනව කියනවා නෑ කිව්වොත් ඒත් ටීස් එක ගන්න ඕකේ අපි ගැන කතා නොකරේ අපි මේ වැඩ ගැන කතා කරමු මොකද්ද මේ ඔයාලගේ මේ කරගෙන යන කන්ටෙන්ට් එක මේක වෙනස් කන්ටෙන්ට් නිල් පාට වෙන කන්ටෙන්ට් ඇයි ඔයාලා නිල් පාට වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්නේ රතු පාට වෙන්න කොළ පාට වෙන්න අපි ලක් වීඩියෝස් වල එක පාට එක එක පාට වෙනවා හැබැයි අර මේ අර උමන්දාවේ නිල් පාට තීම් ඒ හින්දා උමන්දාව සිමිල යන වීඩියෝස් වල තමයි හුඟක්ම අපි නිල් පාට යූස් කරලා දැන් වඩා නිල් පාට එන්න ඕනේ කොහොමත් මේ වීඩියෝ කිවරනකට මම නිල් පාට වෙයි එල්ලේ නැතුව මේ කතා කරන දේවල් වතුරට නිල්පාට කිරිවත් එහෙම නිල් කිරිවත් ඇරියාට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. හරි. මෙතෙන් මේ නම් අනේ මන් දන්නේ හැමදාම මං නෝන්ඩි වෙන අර කලින් අර ආදී ගෙනලා ඉතරක් මේ මට මේ බෑ මේ ඩිජිටල් කන්ටෙන්ට් කරන්න මට බෑ. අයියා. මොකන්නේ මොකද? නිෂේ නිෂේ ඉස්කෝලේ නා නෑ <laughs> නෑ ඉස්කෝලේ නෑ ඉස්කෝලේ යනවා. කොහමද? ඔය ඉස්කෝලේ යනවා. නෑ නෑ මම යන්නේ මේ රැවුලත් තවන්න නෑ ඉස්කෝලේ නේද වන්නම් හිතුවේ. හරි. මට කියන්නේ මේ ඇයි මේ TikTok content creator කෙනෙක් හෝ YouTube මේ පැත්තට ආවේ කොහොමද? නෑ ඔය පාවගේ. මේ පැත්තට ආවේ. ආවේ නෑ කරා ඉතින්. ඒ කියන්නේ TikTok මුලින්ම මෙහෙම අපි කටෙන් ගොඩක් කර දානමේ ජල්ලය පටන් ගත්ති දන්න දන්න දන්න දන්න පටන් ගරන් ගඩක් කර ම දන්න මේ කන්ටෙන්ට් ගොඩක් කරා අපි හරි. ඒ කාලේ ඉතින් කවුරුත් බැලුවේ නෑ. ඊට පස්සේ ටිකක් නවත්තලා දැන් බලනවා කියලා ඔය කියන්නේ. දැන් බලනවා ඇති කියලා හිතනවා. මම කියන්නේ නැහැ මම බලනවා කියලා. ඒ කැමති නම් බලන්න නැත්නම් ඒ තවුලක් නෑ. අපි කරනවා ඉතින් අපි අපි ආතල් එක ගන්නවා. අපි ඒව ටික පබ්ලිෂ් කරනවා. ඉතින් බලන කට්ටිය බලනවා. හරි හරි මම කියන්නේ. දාලා ඉතින් ඔය හරි දාන්න. අපි නේද දැන් කොරෝනා ඉවර වෙද්දිම වගේ අපිත් දැන් කතා වුණා මේ මොන හරි දවසර එක වීඩියෝ ටික්ටොක් එකේ දාමු මොන මොන හරි හේතුව හේතුවක් නැහැ. කියන්නේ හේතුවක් කියන්නේ අර කට්ටිය කරනවා දැක්කා. දැක්කා අපිට දෙනවා අපිට මොනවා හරි දෙයක්. කවුද ඔයා එහෙම දැක්කා? ඒ කියන්නේ ඉන්ස්පයර් වුණේ කාගෙන්ද? කාලි. කාලි. කාලි හොඳ. තව පිටරට මොකක් කට්ටිය අපි ඉන්ස්පයර් වෙලා. ලංකාවට වල. නමක් කියන්න පුළුවන්. Adam W. ඔව් ඇඩම් වහිට් නේ. අර ජෙරම් මේ මෙයා මගේ අහනින්ද මම කියන්නේ. ජෙරමි ජෙරමි ලොන්ච් ජෙරමි. එයාගේ හොඳ අන්වජීවාවි. අවන්ව අය දන්න අය දන්න අර ඔය දන්න අර අම්මයි ගුටි ගන්න ඒ වගේ කන්ටෙන්ට් බාස් අපි හිතනවා අපිට මොනවාරි ලංකාවට වෙනස්ම විදියට පොඩ්ඩක් කොරියන් ක්වොලිටි එක අරගෙන පොඩ්ඩක් අපේ දේ නිකගෙන මොනවාරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒවා කියන්නේ ඈ හරි ඒ වගේ විඩ නැතික මේ මොනවාරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඉතින් දැන් දැන් මම ඉතින් මොකක්ද දෙයක් වයිරල් ගියා වයිරල් ගියා බැනුම් එක වයිරල් ගියා ඊට පස්සේ අපි බලව දැන් ඒ කන්ටෙන්ට් එක YouTube එකේ සෙට් එකකට ඇවිත් 3000 ගණන් හිටියා දැකට බලන්න දෙන්නේ ඔහොමම දැම්ම මේ එටික YouTube එකට ඉතින් ඔහොම දාගෙන ඇති සජෙස් වෙලා ආයෙම කාලෙ තිබ්බා දැන් ඒක අවුරුදු දෙකක් තුනක් තුනක් මාස ගාන ආ මේ මේ වැඩි කරේ වයිරල් වෙන්න ආරයි හැබැයි පටන් ගත්තේ 2019 හ්ම් එතකොට ඉස්කෝලේ කොළ මාසෝලේ මොන සස් පෙළ 2013 ඒලෙවල් විශය ඒලෙවල් සිස්සත්වේ කොමස් කොමස් කොමස් මොයි ගුරු වෙලා මොනවද අහන්නේ මම මේකම තමයි මේක මම මැච් කරේ මැච් කරේ සිස්සත් එපා මම සිස්සත් වේල්ල මේ වේල්ල ලකුණු 6 වැඩන්නේ දැන් අයියගෙද මල්ලිගෙද මේ ඉස්සරවම මේ වැඩේ කරමු කියන අයිඩියා එක ආවේ නැත්තම් දෙන්නම මෙයා කිව්වා මොනවා හරි දාමු දැන් ගංගිනි හරියන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ඒ නොයාද ගෙදර පවුලේ සෝෂල් මීඩියා වලට බර කෙනා ඔයාද? ඔව්. මට කලින් එයා නම්බරේ බෝන්නේ. එයා නම්බර. අනිත් එක මේ මට ඒකද ශිෂ්‍යත්ව පෙළ. <laughs> ශිෂ්‍යත්ව පෙළ ලැබේ අනිත් දේවල් වලට මම දක්ෂයි. දන්නා දක්ෂයි. ඉච්චේ බාහිර ගියා. දැන් මම මෙයාගෙන් අහනවා. හරි ආසෝරි. ඉච්චේ බාහිර ගියා. මොනවද? පියාසය දැනගන්න මේක බලන අය කියන මේ පළවෙනි කියන්නේ මීඩියා එකකින් කරන පළවෙනි ඉන්ටර්වියු එක පළවෙනි එක පලවෙනි එක හිතර ගන්න ගැම්ම ගැන්න විතර පලවෙනි එක මගේ අතන මෙමයිති මම ගොමත් පොඩ්ඩ කරමේ සෞන්දර්යාත්ම පැත්තට ගොමත් බරයි ඉගැනීම මටටිය කර තාර්ගික සිීන්න ගැන මෙයාට තියෙනක තාර්ගික හිතන්න පුළන් ඒදවසට අපේ දැන් අර මෙයාගේ වගේ මම තමයි මුලින්ම අර නිකන් අර රැට්ටා වගේ පොඩි පොඩි ජෝක් වීඩියෝ කරන්න පටන් ගත්තා. එතනින් තමයි YouTube ස්ටාර්ට් අප් එක. Cringe video. ඔව් ක්‍රින්ජ් හැබැයි පට්ටම ක්‍රින්ජ්. views 20යි 30යි. ගරේ මුලාර. ගරේ නේ. ගොබ්බයි. ක්‍රින්ජ් ගොබ්බයි. ගොබ් ගොබ්. නන්න. ඉනායරක් නෑ. ඔව්. කොහමරි මේ ඒවට වැඩි views ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ මම ඊට මම විතරක් තනින් දඟල නැතුව මෙයාවත් ගත්තා ඇඩ් කරන්න. මෙයා ඇඩ් කරන්න පොඩ්ඩක් අවුල් ඒ කියන්නේ ලැජ්ජා සාගත ආදරේ. ඔව්. ආසන ආසන ඉතින් මම අයින් කරලා මම ගන්නවා <laughs> ඔයා කර පඩියක් වෙන්න වෙන්නේ හැබැයි ඔයා සායිෆිල්ම් එකේ ඉන්නවා ඔයා ඔව් මෙතන පඩියක් තියෙනවා සායිෆිල්ම් එකේ ඉන්නවා හරි ඉතින් ආ මේ ඉස්රා ඉන්කම් හරි ඉස්රා මම සයිඩ් හසර් හරි ඉතින් දැන් ඒ විදිහට බලද්දී ඒ ක්‍රින්ජ් වීඩියෝ කරන එක නවත්තලා ඊට පස්සේ මෙයාවත් ගත්තා මෙයාත් එක්කත් අර පොඩි VFX කැරි වගේ දාලා පොඩ්ඩක් ඇක් කරන්න ගත්තා ඒකත් ක්‍රින්ජ් කියලා දේරුණා ඊට පස්සේ කොහොම හරි අපි ඊට පස්සේ පටන් ගත්තා ඔය channels වල එහෙම ඔය fighting එහෙම තියෙන ඔය ටෙලිග්‍රාම් වල ඒවේ අර බොරුනේ තියෙන දැන් ඔයාලා මුන්න මෙහෙම නම් මෙහෙමනේ යන්නේ මෙහෙම ගන්නෑ ලෝංග වල ඒක ගැහුවා හැබැයි <laughs> ඒක උඩ වැදුනා යන්ත මේ මලක් වගේ නේ හරි හරි කොහොම හරි මේ ඊට පස්සේ දැන් අර ඒ මෙහෙම යන ඒ සීන් එක මේක ඇත්ත නෙමෙයි මේ අර කරන මවාපෑමක් කියලා අර සූම් කරලා ඒ එඩිට් කරනවා නම් ඒ එඩිට් කරන දේවල් මොනවද කියලා මේ මල්ලි දන්නෝ එඩිට් ගැන ඒ හින්දා ඒක අපි පොඩ්ඩක් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා ඔඩියන්ස් එකට ඒකෙදි අර කන්ටෙන්ට් ගන්න හින්දා ජනරල්ස් <laughs> වලින් ස්ට්‍රයික් දුනා. ඒක ස්ට්‍රයික් දෙන ගත්තන් පස්සේ අපි උඩට ඒ කන්ටෙන්ට් එකක් නැවතුවා. නවත්තලා ඉවරලා මොකක් හරි ඔය TikTok එකේ ඉන්න ක්‍රින්ජ් කැරක්ටර්ස් ඉන්නේ. නම් වලින් කියන්න හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලන් නිකන් අපහසු වුණා වගේ. ඒගොල්ලන්ගේ ටික්ටොක් කරන් මේ ගොඩ රෝස්ටිං කියන් දන්නත් දන්න රෝස්ටිං කියන කුකුල් මස් රෝ ඒරෝස් නෙමේයන ඒරෝස් නෑ ඒකන්දට අර නිකන් මේ උපහාසයට ගන්න ඉගැන දැන් ඔයා ඔයාම ගත්තු මට ඔයාව රෝස් කරන්න පුලන්ද කරන්න නොකද කිය දැ ඔයාගේ ඇයි රැවල යට සුදුවාට තරක් ඉතු වෙලා අයිතාට පාටුන ඒ ඒකන්න මෙහෙමයි මේක ලංකාවටම එකයි මේක සැම්පු එකක් මම ගේන්නේ පැපුග <coughs> ඇෆ්ගනිස්ථානය පැපුවා නිවගිනයා කියන මේකෙන් එක US ඩොලස් තුන්සේ පණහක් වෙනවා ඒක මටම කරන ප්‍රඩක්් එකක් ඉතිං ඒකයි දෙවාල බලන්න ඕන මනුස්සෙක් රැවල මේටික තරක්සු දේලා තියෙනද නෑ ඒ මම හදාගෙන තියෙන ඉමේජෙක් ම බිල්ඩක් කරලා තියෙන මගේ ස්ටාල් ලෙවල් එක තමයි ඒක එහෙමද නැත්තා මේ මෙත නිතරක් ඩයිටයක් ගන්න ඩයිමතිුණා අන්න හොටි රෝස් යයි ගාලා ඔව් ගාලා ඒටික එක්ක අල්ලලනෑ එතනින් ගිල්ල ඒවගේ තර රෝස්ටිංගෙන් කන්සෙට්ටේ පොඩ්ඩක් කරමී අපාසය උපාස ඒෝක දැන් ඔයාට තේරෙන නිකන් අපාසයක් වගේ නේද? ඔය දැන් සෑ ගොඩක් ඩිමෝටිවේට් වෙලා නේද? ගොඩනගා අපි පේන මූණ දෙකක් අපි අතුලාන්තේ. ඔව් ගොඩනගා ගත්ත අර රිපියුටේෂන් එක ඒක තමයි අපිට වෙන්න ඕන. ඔව් ඩවුන් වෙලා වගේ හැංගීමක් වට දැනෙනවා. අන්න ඒකට තමයි රෝස්ටිං කියන්නේ. හැබැයි හැබැයි ඒක ඒ ඒ විදිහට ගන්න එක වැරදි කියලා අපි ඒ විදිහට ගන්න එපා. නෑ මෙතන ඇවිල්ලා දැන් බලන් ඉන්න කට්ටිය සමහරට අර අර අයිය තිනා වෙනවා. ඒක ඒක තමයි එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන්නේ. දැන් ඒ ඌ මට මොන හරි වෙනකම් බලන්න. <laughs> නෑ ඒක තමයි අර එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන්නේ අර ඕක පිටරටවල හරි ප්‍රසිද්ධයි රෝස්ලින් කියන concept එක. ලංකාවේ කාට හරි කිව්වා මට ගැව්වා මට ගැව්වා මම මේකට උපරිම නඩුදායි නඩු දාන උපරිම ක්‍රියාමාර්ගය ඉතින් ඉතින් මං අහන්නේ ඉතින් එහෙම තේරෙන්නේ නැති කට්ටියකට ඇයි එහෙම ඒව කරන්නේ නෑ ඉතින් ඒක අපි කරන්නේ ඔඩියන්ස් එකට මෙහෙම ඉතින් දැන් ඔයාම කියනවා ඔඩියන්ස් එකේ ඒවට කැමති නෑ නෑ ඔයාගේ ලක්ෂණ තේරෙන්නේ අපි ගන්න ඔව් ඔඩියන්ස් එක නෙමෙයි රිපෝට් ගන්නෙ අදාළ පුද්ගලයා ආ අදාළ පුද්ගලයා එයා ටිපර් කරනවා ටිපර් නම් පස්සේ රිපෝට් ගන්නවා එකල පාස් කරනවා ටිපර් එක ඔව් ටිපර් එක පාස් කරලා අපේ කන්ටෙන්ට් එක ටිපර් එක දාගෙන යනවා ඒ වගේ තමයි මේ ඔව් ඇතිනේ <laughs> දේතකොට දැන් ඔයා කටෙන්න්නේ කරන්න වැඩේ පටන්ගත්ත ඔයා තම එඩිට කොහොමද ඒ වැඩේ පටන් ගත්තේ එකන්නේ ඔයා ඉගෙන ගත්තද නැත්තම් කොහොමද ඒක ඉගෙන ගත්ත කියන්නේ ඒක මේ මෙයාගේ අර print video edit කරන්න මම ගත්තා ඒ ඔහොම කියන්න බෑ ඒ යාගේ පළවෙනි දවසේ වීඩියෝ මම එඩිට් කරනවා ඉතින් මේකේ තමයි පුරුද්දක් ආවේ දැන් එයා මෙයා කියලාද කතා කරන්නේ මලි අයියා සිදු අයියා එහෙම කියත් නෑ අයියා නෑ එයා මම වෙලාවකට මෝඩයකා කියනවා කියනවා මොනවද මයිලයක් එක්ක අමුතු නම් තියෙන මයිල මීට වැඩිය හොඳයි කියලා කියන. අද විසාචය විසාචය තව තියෙනවා. පිළිනපත් පිළිනපත්. ඒවා කියන්නේ ගත එතන ඒකල් ඒ කට්ටිය ඒ වෙන ගෝපයි අපි ඒක පොඩ්ඩක් නවත්තුමු. ක්‍රින්ජ් ක්‍රින්ජ් that's cringe. ඔය ක්‍රින්ස් කියන වචනේ කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ හැම එකටම කියන්නේ ඉන්දියාවෙන් ඉන්දියාවෙන් පැවතෙන ඉන්දියාවෙන් උතේනවා ඉන්දියාවෙන් උතේන අර Reddit එකේ ඔය memes තියෙන ක්‍රින්ස් that is ක්‍රින්ස් කියන්නේ නිකන් අර ගොප්පයි කියන එක ඒ අදහස ගොප්පයි කියන එක තමයි දැන් ගෙදරින් කොහමද ප්‍රතිචාර ප්‍රතිචාර ෆුල් සපෝට් අපිට කවුද තා ෆැමිලි එකේ ඉන්නේ අම්මා තාත්තා අම්මා තාත්තා ගෙදර අම්මා තාත්තා අක්කා බැරි මදත් අකුල් සපෝට් අක්ක සපෝට් නේ පාර බහලා යන දැන් දෙන අක්කට අක්කා කියන ඉතින් යාට සපෝට් අක්කගේ හස්බන්ඩ් ඉතින් මොකද නැහැ එයා බලන ඇති කියලා හිතනවා එයා මොකක් කියන්නේ නෑ නාම මොකද කිව්වේ අපිට ආවේ නෑ ෆීඩ්බැක් එක සපෝට් ගෙදේ සපෝට් අර වැඩි දින අම්මලා මේ කතාටික බලන්න නේද අර ටීවී එක පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. ඒක තමයි පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ. ඒක වෙයි. ඒ කියන්නේ ටීවී එක දාගෙන ඒගොල්ලෝ කතා බලන අපි මේ අපේ ඉදිරියෙන් පොඩි හරි කියන්න ලැජ්ජ වෙන්න නැහැ ඉතින් පොඩි පොජ සතහමාරයි පොඩි චූටි ගියත් පොඩි දිම්කොට පිදුරු සෙවිකල පැල්පතේ ඇති සාමෙන්නත මහා මන්දිරේ නයික පවුල රත්තරන් ඉතින් අපි සාලේ තමයි මේ වගේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් කෙල්ලලා ඒකේ තමයි කරන්නේ ඒතකොට අර සාලේ කරන හින්දා අර මේ ටීවක දැම්ම බෑන එතකොට අර ටීව කෝ් කරන්න කියනන යන්න ඒ වෙලාට ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට අවුල් ලැනදී ලබිට හිතන ඉති එවනට අර ඒ කාල ඉතින් අපි ඒනුවෙන් කැපකින් කර දැන් නිදස ඉන්න ඕන්නේකුල් අර ඒනට ඉතින් අපිට තුකයි යාලට කියන ටීව කෝ් කරන්න කියලා එවනට අපි කිවා ඩකට කෝ් කර දොලත්වාගෙන යන මේ එතකොට මේ දැන් කටෙන් ක්‍රියේට් කරන එක විතරද කරන්න තැන් ජොබ්බයක් කරනවා ජොබ්යක් කියන ජොබ්යන්නේ මේ මගේ මගේ මම තමයි මගේ බොස් මගේ ෆ්‍රීලෑන්ස් මම ආර්කිටෙක්චර් ඩිසයින් මෙතුමා video editing website website development design එච්චර කියන්නේ සාමාන්‍ය කියන්නේ ඔය ඉතින් අර ඒක තමයි මේන්මයි මේ හුඟක් කට්ටිය දන්නේ අපි අර මේ හම්බ කරන තමයි YouTube ආරගෙන එහෙම නෙමෙයි ඉතින් හැබැයි මෙහෙම නෝ YouTube දෙන හැමෝම කියන්නේ හම්බ කරන්න නෙමෙයි ආවේ කියලා හැබැයි කරන්නේ හම්බ කරනවා. ඔව් මේකයි. හම්බ හම්බ කරන්න වෙනවා. මේකයි. හම්බ හම්බ කරන එක හම්බ කරන එක ඔළුව පැත්තෙන් දිනනවා. නමුත් YouTube වෙන්න ඕන හම්බ කරන එක උදෙසාම නෙමෙයි. ඒක ඒක උදෙසා આવොත් අනිවාර්යෙන් එයා ඩිමෝටිවේට් වෙනවා කොහොම. එයාට දිගට ගමනක් යන්න බෑ. මොකද එයා හිතන්නේ තමුන්ගේ පැෂන් එක තමුන්ගේ පැෂන් එක තමුන්ගේ මේ අර මොකක්ද ඒක කියන්නේ විනෝදාංශේ ඒක මේ ප්‍රේක්ෂක බෙදාගන්න කෙනේ එයා කරන සල්ලි. මට සල්ලි. ආ මේ මාසෙකෝ මේ මාසෙ ඉන්කම් එක අඩුයි. එතකොට එයා ඩිමෝටිවේට් වෙනවා. එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. සල්ලි ආවත් නැතත් මං කරනවා මයි කන්ටෙන්ට් එක සුපිරියර්. එතකොට තමයි එයා සක්සස් වෙන්නේ කවදා හරි. දැන් ඔයාලා හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක මම මොනද බ? බයිත. මේ මොනවද? ආ මේ වීඩියෝ එක කට්ටිය එන්ජොයි කරයිද කියන ඔයාලා ලස්සන ආරම්භයක් කරන් දුන්නා. ඔව් අපේ ස්ටයිල් එකට අපි ආරම්භය ආරම්භ දුන්නා අපේ කට්ටිය රැකගෙන පොයිබ් එක හිතනවා හිතනවා ගන්න බලන්න රැකගෙන පොයිබ් එක මගේ මහත්තයා එයාගේ එයාගේ නිල් පාට වයිබ් එක නිල් වයිබ් එක ඔයාලා මෙතනින් එළියට ගිහලා එළියට ගිහලා මේ මේ විදිහට කතා කරන්න දාන්න එපා හොඳේ ඒ මගේනේ නැත්තම් මං ඊට පස්සේ ඒකට අර මේ අපි බොස් මාව වයින් කරලා උඹලා දෙන්න මෙතන ගනි <laughs> ආ මුටත් ඒකට අර ඒකට අපි මේ ලයිසන් එකක් ඔය ගන්න ඕනේ දේ නම යූස් කරනවා ට්‍රැක කියනක් ගන්න ඕන එක මට තමයි තියෙන්නේ රයිට් දැන් එතකොට මේ ගෙදරින් හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බෙන යාළුවන්ගෙන් එහෙම කොහොමද යාළුවෝ හිටියා ඉස්කෝලේ යන කාලේ යාළුවෝ එක්ක අර සම්බන්ධතාවයේ දිගට තියාගන්න බැරි වුණා වැඩක් තියෙනවා ඔව් තවද මට මම කියන්න තවදයක් තියෙනවා දැන් අර ඒ දවස්වල මුල් කාලේදී මේ අපි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරනකොට මේ හැමෝම නෙමෙයි පට්ට සපෝට් සෙට් එකට එන්නේ FB එකේ අලුතින් සෙට් වෙලා ඉන්න පට්ට යාළුවෝ හිටියා ඒක ඒගොල්ලෝ අවද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ බට්ට සපෝට් කරන්නේ මෙයා හරියට කරන්නේ නැහැ නේද කියලා <laughs> ඒගොල්ලෝ තරහ වෙනවා ඒක මේක අර මේ මුල් කාලෙදී අපිට ඇත්තටම මේ සපෝට් කරේ කියන්නේ අපි කන්ටෙන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා අපිට අඩුම සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දැම්මේ මේ අතේ ඇඟිලි ගන්න වගේ පිරිසක් තමයි. 10 කියලා කියන්නේ 10ක් වගේ. හරි වෙන 10ක් මුත් නෑ. මේ වගේ ගාණක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ සමහර අය 6ක් විතරද? ඕක අඩු වෙනවා. මෙහෙම වෙනවා. 12ක්. ආයෙ වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ. ඉතින් මේ ඒ මුලදී <laughs> මුලදී ඊට පස්සේ මුලදී ගලක් කට්ටිය මයි මූන්ට කිව්වා මොනවද බං උඹ දාන කන්ටෙන්ට් බලන්න බෑ එහෙමත් කියලා දිනා හැබැයි මට එහෙම කියලා දිනා මූණට එතකොට මම හිතුවා දැනට එහෙම කිව්වට ඉතින් අවදාරි <laughs> ඒගොල්ලන්ට මචම් මේ මේකත් තියෙන පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් කරලා දියන්කෝ කියන තැනට මං පත් වෙනවා කියලා මං හිතාගත්තා. ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොම හරි මේ කාලෙත් එක්ක ඉතින් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ගත්තාම ඉතින් අර මුල්කාදී සපෝට් එකක් වචනකින්වත් නොදුන්න කට්ටිය දැන් ප්‍රොමෝෂන් එක ඒ කියන්නේ නිකන් සල්ලි වලට ගමන් නැහැ සල්ලි වලට ගමන් නැහැ ෆ්‍රී මචං මේ මගේ එකක් තියෙනවා ඒ ඒකට අපි රිප්ලයි එහෙම කරේ නැත්තම් නේද සීන් ah. වගේ so many payment methods <laughs> so many payment methods විතරයි කරන්නේ <laughs> Visa Mastercard debit card තව තියෙනවා ඒක තව තියෙනවා එක එක payment ඔයා ah, අසන <laughs> මේක මට කතා කරන්න එන්නේ මම ඉංග්‍රීසි කියන මේ සිංහල කියන මම බෙල්ල රිදෙනවා මෙතන මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න ඇත්තටම බෙල්ල රිදෙනවා ඉසේ යම් නෑ නේ එක්කෙනෙක් කතා කරන්න නැත්නම් දෙපැත්තට මෙහෙම කරන් ගිහලා හරි දැන් ඉඳන් හරි මේ ඉතින් එහෙම තමයි නේ මුලදී එහෙම මේ එක එක ඒවා කිව්වට ඉතින් ඇද්ද ඇද්ද දැන් කොහොමද ඉන්න දැන් ඇද්ද රයිට් ඉතින් මේ සන්තෝසයි අපිත් සෝෂල් මීඩියා වල මේ ඉන්නකොට ඉතින් දකින්න මේ වෙනම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් ක්‍රියේට් කරන දෙන්නෙක් ඉතින් අපිට ආස හිතුණා අපේ ෂායිෆම් YouTube channel එක බලලා අපේ Facebook එකේ ඉන්න යාළුවන්ට මේ දෙන්නත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන හිම් පොඩි ඉන්ටර්වයු එකක් ගේන්න අපි එහෙම දේවල් කරන නිසා අවසාන වශයෙන් මොනවද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ බ්‍රෝ ඔය පටන් ගන්න එක්කෙනෙක් එක්කෙනෙක් හරි ඔකේ බෙල්ල රිදෙනවා උදැල්ල රිදෙනවා උදැල්ල තියාගෙන වාගේ රසකට වෙලා වාගේ හරි මුලදී කියන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ ඔව් පළවෙනි රේඩියෝ ඉන්ටර්විව් එක පළවෙනි රේඩියෝ ඉන්ටර්විව් එක ඒකම කියන්නේ පළවෙනි පළවෙනි රේඩියෝ ඉන්ටර්විව් එක මේක ඒක ගොන් ඉදිරි කියන්නේ මා පොඩ ගැවර කිය එඩිට් කරන්න නැතුව දාන ඔක්කොම ආයේ මේකත් අවුලක් නැහැ නේ හරි මං කියන මගේ වයිෆ් <coughs> මේ හරියට නෑ එපා එපා කැමරාවට උදේ අපි බදාලා කියනවනේ අනිර මං කියන මට අවස්ථාවක් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේක තමයි මීඩියා channel එකකින් අපි ඉන්ටර්විව් කරන පළවෙනි වතාව මොකද්ද පළවෙනි වතාව දැන් කියන්නේ ඉතුරු <laughs> හරි ඉතින් ඒ වගේ මේ බලන කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ මුලින් පොඩියට පටන් ගන්න කාගෙන්වත් උදව් බලාපොරොත්තු වෙන්න යන්න එපා සහ මේ තමුන්ගේ ඇඟේ තියෙන ස්කිල් එකක් බේස් කරගෙන ඒ YouTube එකේ content එකක් කරනවා නම් තමයි මම නම් කියන්නේ වඩාත්ම සුදුසු. සහ ඊට අමතරව <laughs> ඊට අමතරව මේ අපිට ඉන්න සෑහෙන්න කියන්නේ content ගලවලා කියන්නේ content වලට report ගහලා ඒ වගේ අපේ කකුලෙන් අදපු අයත් ඉන්නවා අපි කිසිම කෙනෙක් එක තරහක් නැහැ. ඊට අමතරව මේ <laughs> අපිට උදව් කරපා ඉන්න. තරමචේ මතක් කරලා ගමන් නැහැ. තරහක් නැත්තේ වන්ද. තරහ ටිකක් තියෙනවා. ඉවරද ඉවර උදව් කරපුයි කියන්න ඒක ඔයා කියනද ආ ඒක ඔයා කියන්න හරි මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කොයි කකුලේ නැද්ද කොයි කකුලේ නැද්ද මෙහෙම මම කියන්නේ මේ කකුල මම මේක මේක මේසයක් දාලා දින්න ඔන්න ගණන් ගන්න ආ ඒක තමයි ගඳ යවත් දාලා කරවල සුන්දරයි හරි මොකද්ද ස්තුති කතා මාත් අරගම කියන්න ඕනේ නේද මුලින් කියන්නේ ඔයා කියන්නේ උදව් කරගෙන කියන්නේ නැද්ද මාස් මීඩියා ආ ඒක කිස් ආ ඒ කියන්නේ අම්මෝ ඒ කියන්නේ ඒක නම් අසයි ස්තුතිවන්තර මේ අයියෝ නම් අන්න නෑ නෑ නෑ මම මට මම කියන්නේ සාය ෆෙම් නේ ඉතින් අත්‍තරම කියන්න ඕනේ හරි සර් ඉතින් අත්‍තරම කියන්න ඕනේ මේ ගොඩක් සතුටුයි මේක තමයි අපිට පළවෙනියට ලැබුණු රේඩියෝ channel එකකින් කතා කරපු ඉන්ටර්විව්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම සතුටුයි. ඒකවා ගන හරි ඉති මේ තැනට එන්න අපිට ගොඩක්කට යුදව කරා සවටව් දීලා ඉතින් මොකක් මොකක්ද මොනවද ශවටව් දීලා ඉදගල දින පලනටම කියන්න පංචික සමරකෝ යතම අපිට පලවෙනි කමිට පෝස්ට දාලා චවරට ඇතුන්න කිය අයිට පස්සේ මන්දාව හාමුදුරුව මෙම ඇතකදී අපිට සපොට් කරා වීඩ එකක් කරන්න පස්සේ දැකෝටා කාලි දෙකොට ඉම්රිව් එයා අපේ විඩුවරන් කරලා තිබ එක කාලි දෙකාලි කාලි කාලි අය කල තිබා ඉටවස් දිනක්ෂී ප්‍රීසාත් අපේ විඩික ෂය කල තිබ ෆෙස්බුක් ඊට පස්සේ සඳරු තත්ස ආ සඳරු ඔව් එයා කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා එයා හැමදාම නිතරම අපි ටික්ටොක් දෙමම කමෙන්ට් කරනවා හයිසකයිස් සඳුර හැමදාම කමෙන්ට් කරනවා සඳුර ඔයා මේක බලනවා නම් මගේ වීඩියෝ වලට ඔයා කමෙන්ට් කරන්නේ නැහැ බලාගම අයින් කරන Facebook හොඳ වැඩි සඳුරුයි මමයි මීම්ස් වලින් හරි එකතු එකම තියෙන්නේ එයාගේ ඉන්නවනේ Facebook මගේ Facebook මගේ කිත් ඉන්නවා එකට ලයික් එකක් දාන්නේ බර්ත්ඩේ එකට ඔයා ඉතින් ආතල් නෑ නෑ මම අයින් කරන අපි ආතල් කියලා පෙන්වන්න ඕන ඔලියන් දෙකට මම මේ ඔයා හිතන්න මේ මෙහෙම ඔයා මෙහෙම සෝරි ඔයා දැන් මෙහෙම මෙහෙම ඉන්නවා තව කියන් දිනව මට ඔයයි මෙහෙම ඉන්නවා. කොහමද? මම ආතල් දැල්ල. hina කියද නේ? ඒවනේ ඔයා ජෝක් එකක් කිව්වොත් කට්ටි ඉන්නවලු. හරි මෙයා මේ අතුලාන්තේ නිමෝටිවේට් වෙන්න හදන්නේ. හරි හරි නෑ. ඔයා නැගී සිටින්න. හරි නැගී සිටින්න. කයිස කයිස් කිව්වද? ජාතියක් ඉදිරියට අපි නැගී සිටින්න. කියන් කියන්. කයිස කයිස් අයියා අපි කමෙන්ට් දානවා. තව කවුද ඉන්නේ? මම ගොඩක් ඉන්නවා. නැති. Facebook කවෝ මේ ගොඩක් කට්ටිය මතක් කරන් ඉන්නවා. ඉතින් මතක නැහැ මේ වෙලාවට. මේ සමාවෙන්න ඕනේ කට්ටිය මතක් අපි හදවතින් ගොබත් වීඩියෝ ඇති මේ දිමෝටිය අපේ YouTube චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න වෙල්ලයිකන්න එක ටික්ටොක් ඉන්නවා මේගොල්ලෝ ඔව් මේගොල්ලෝ ටික්ටොක් ඉන්නවා මෙයා ඇතුලෙන් වැටිලින් ගන්නවට ඔයාලා හිතන්නේ බෑ ඔයාලා ඇතුලෙන් වැටිලින් වැටෙන්න බෑ මෙයාලා ඇතුලෙන් ගන්නවට කවන්නේ ඔයාලා නැගී සිට නැගී සිට හරි මම නැගී සිට <laughs> <laughs> ඒතකොට එහෙම හරිද නිවේදක නැගිටලා ගිහින් ඒ ඇති ඇති ඔය ගල ඇති මොකද ඇතිද ඊහි